правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Мабуть, у цьому пісня пташина. А як же людина? А що людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху ні спіря. Вони справді з чесноти й довіря. У когось коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або надії, у кого з поезії або мрії. Людина начебто не літає, а крила має, крила має. Ліна Костенко, Україна поезія.